O oh, incluso cuando estudias el fin de semana, pues yo mismamente, el fin de semana mis padres no me siguen que yo les dé el móvil, porque claro, ellos me lo están reteniendo entre semana, pero es que el fin de, fin de semana, entonces yo aunque no me lo exijan, cuando voy a estudiar les el móvil para evitar la tentación, porque que si te van a mandar, ahora me suena el móvil, el grupo, me están mandando un WhatsApp, fomenta pues la curiosidad y lo quiero mirar, pero así si está aquí en el salón el móvil, pues evito la tentación y estudio normal, como estudio normalmente. Entre semanas yo el móvil solo lo utilizo para escuchar música, solo. Porque tampoco nos dejan meternos en internet entre semanas, en las redes sociales, porque si no nos distraemos muchísimo con eso. Y los fines de semana sí, me meto, estoy, casi todo el día, te cuando salgo.